السلام عليكم معكم محمد من قناة هذه الحلقة السابعة يمكن يونا يارو ما الذي يفعله هنا؟ يريد المساعدة شي 役に立ちませんし死なれるよりはマシさ消えた兵の捜索など慣れてはおらぬだろう励みますお邪魔にはなりません 分かっただが用心しユナに従え承知しました手がかりはあったかこの辺で見たって話だけど気配はないね探してみよう Okay, عد إلى ياريكاوا القديمة آه. آه، أما هذه منطقة البحث جرح سهام عجبني التحقيق أنا مرة يعني مبسوط أنه في تحقيق وما إلى ذلك ولكنه كله نفس الشيء يعني لنكتشف ذلك こではコロギを取でコりして覚えてる母さんから遠ざけるためさおるあんたに八つ当たりするから感謝しなチリアハウハウ Hmm. وينه؟ اوكي ضيعت انا ولا ولا يمكن هنا اوكي أم... فوق شو توماتا كوداساي توقعت اني اروح اكلم ذاك لكن للاسف هذه الاثار بعدين من هنا يسار طيب اوكي ويخرب بيت ابوه خرجت لا ما عندي دم القم لكون قتلهم ولا سوى شيء روسي رؤوسهم خيوط قوس وجلد الصنم دراسة يا دب ليش تاكل الاكل هو؟ طيب اتوقع فوق ما في شيء هنا نو no. فتش عن الرماة في المنزل ايوه وينهم يعني متخبين مثلا ولا هم والله شكلهم موجودين هنا آه. تحت لا ما اتوقع انهم تحت طيب آه، اتوقع آه انه دخل عليهم الدب وخافوا لم ينل منهم الدب اوكي تاكا هنا let's go الحطب دافع يعني كانوا هنا بس وين بالضبط ليش سرقوه نايس 足跡だ انا قاعد اتبع وينهم بالضبط اوكي هذه الاثار あそこの丘を登ってるね。わけがあるようだな。身を低くして声を潜めろ。Come كمان في طيبة قلبك. اوه. お侍が生きてるこっちへ来い تعالوا إلى هنا أوكي في قدامنا ما هو نتوقع اليسار 数は減った兵糧を奪うため野営を襲おうとしたもののあえなく見つかってな他にはいない捕まったここまで追ったが我らも手を貸そう腕は立つようだなわしは大国酒井仁志村じゃないなら手を貸してくれよまず野営を見てみよう اوكي بس كان عندي شيء آه اكس どうやら時給達也だな元槍川の向こうにある野営に向かうのだ立たれる前に動かねばなるまい素晴らしい槍川の弓取り皆無事だ一時でも早く助けてやらねばな طيب 行き先はつかめた先回りして罠を仕掛ける方がいい奇襲に向かない地形だね 元槍川はどうですああ、槍川。道の両脇に屋根がある。盗んだ火薬も役立ちそうだ。これは使える。 <laughs> なかなかの作詞ですな。よし。もうこれ先に動く。いつでも来い。هيا بنا يا حلوين モはこっちに向かってるタカ小屋の中に隠れてていやだここに残って俺も戦う ジン頼むよハカが決めたことであろうじゃああんたが守ってやってねあほうあほうジン頼む怖いかいえそんなこと ليش ترجموها هل انت خائفه لانه باليابانيه ما عندهم انثى ولا ولا بنت يعني آه، قصدي ولد ولا بنت بالمحادثه اللي هو تأنيث وتذكير اللي العرب على انه هل انت خائفة كثير يحصل بدارك سول كذا اكره اللي ترجموه بدون ما يلعبون اللعبة ويشوفون وش اللي ترجمونه 来たな猛虎が近づいたら樽を入る酒井様動けませんお主ならできる恐れる心を力に変えろやってみますちょっと待ってください今ですかまだだ وينهم؟ هذا لهم أنا بيهم يصلون كمان

네. 옷처럼 네. 빼. محتاجين نرجع واحد هو سوريا اما ما مات كفو والله ذبحها من في بعد تخلصنا منهم جميعا ساكاي دونو よくやった大黒仲間を連れて槍川に戻れ直ちにいやはやまさかあなたがあのクロードとは思いもしなかった共に囲いを破ってはくれぬか氏政殿次第だわしが取りなそう噂通りだな稀に見る豪のものじゃないかおお タカ悪いけどジンと話があるんだ槍川で待ってるやったよタカが死んでもおかしくなかった落ちかけたししかし見事にやってくれたぞ置いてくればよかった言うなさあラオ心持ちはわかるがタカは赤子ではない いやあの子は戦えない素質はあるあんたは何も知らないだろとわにかばってやるつもりかタカのことは私が決める口を出すんじゃないよ اوه يعني انا مو من عائلتك ياب هي اللي انقذتني يس سأقابلك هناك شيرا جيرو سيكوندو صراحة ما أدري بس آه، تعجبني الأشياء هذه اللي بعد كل مهمة يجيك صورة مثلا معينة آه، يعني ونقاط أول شيء خلنا نشوف الأساليب هذه شك لا هذه صح لا مو بذي وينها الاسلوب في اسلوب يا اخي بطل آه الوضعيات يس اتوقع هذا لا هذه في اسلوب كذا يجيك مربع مربع وتعلق عليه بسرعة خارقة قوة الجبال الشبح آه، أتوقع آه. هذه لا لا يا أخي أنا ودي أعرف وينها آه. هذا شبيه الحصان شو واو نايس يلا اوكي أم... تقريبا خلصناها قصة سوسيما رحلة جن شبح هيريكاوا برضو في هنا قريب وين تاكا؟ ولا حبيبي تاكا يارو تاكا يعني اخطفوط على فكرة تاكا お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん礼を言うぞありがたいお言葉モコが騒がしくなってきましたね我らが手麦をなぶったからな復讐に燃えておろう攻めてきますかね今夜ではないだが我らを寝かせず明日疲れたところに仕掛けるはず今のうちに休め そうだ氏政様の館で姉さんが話したいってよし心得た قابل يونا أعلى حسن الحاكم whatever man let's do it آه عيال والله جوعان ما ادري شاكل خليني قاعد افكر برجر لا ما عاد خلق برجر مصيبه انا اكلي صحي يعني ف ما ادري مين اللي ياكلون برجر وبطاطس احس هلا 町の守りは進んでおるようですお主の働き大国から聞いた礼をおじぎみへの恨みは変わらぬが敵は猛虎手勢なき今あなたが頼りです猛虎の餌としたいのだろう槍川の民は勇猛で腕が立つと聞くそれを示す時では考えておこう اوكي قابلون على حصن وين الحصن هنا يعني ولا ما اتوقع هنا ابدا فوق <laughs> تبيني قل لي كيف يلا ليتس وين ال في السلم هنا صح؟ ايوه هذا هو そっとばった起きておったか百姓だけで侍が負けた相手に勝てるすぐに分かる。 他好像。 じるやつその日はわらじ一足で過ごしたんだ ح س يسلك لها ひどい味だ母親のお気に入り浴びるように飲んで酒が切れると怒ってねわめくんだ私の茶はどこだってそれは苦労したな タカが6つの時腕を折られてさあの子を連れて足がちぎれるくらい走ったしばらくしてから知ったけどのたれ人だって姉として立派な行いだ、うん、時として 逃げることが何よりも勝る手立て

戦えぬ者を集め館に入れみんな館に逃げ込むんだ急げみんなこっちだついてこい敵だ行くぞ門が破られる一生懸命だ町に入った猛虎は一人として生かしておくな敵を通すな呼びたい引かけよう槍川を守れクロード様に続け うわ Oh. يا ابن الهوهو كيف؟ ليه مت؟ لازم اطلع الله ابو الحماس قاعد اقتلهم اقطعهم <laughs> ما توقعت كذا بموت بسخافه معاناتكم أيها الأوغاد يخرب بيته وينك أخيرا سينسحبون 猛虎が引いてくこれ式の戦いに引くとは魂胆は何だ 釣り出すつもりいやいやできる限り敵を遠ざけ館に逃げろ俺は投石機を破壊する私も行くよ、ならんたかを見ていろ سيحدث الكثير هنا خزي まず敵陣をすり抜け投石機を壊さねば When? Uh... Come on. Please don't. <laughs> والله اعطاه واحده على اذنه صديت على اخر واحده ايش اسوي هنا؟ دمر <laughs> توقعت اني بطلع عليها وانقز على قبلاي خان على طول même dit, elle Oh دمر دمر فجر فجر خيرا تو انفينيتي يا عمي يا عمي كابيغا نكرتا كيف هل استخدم اه اوكي اوكي Shut up. يخرب بيت ابوه واو وبابا Damn! السلام عليكم حرك قبل حسن الحاكم あれは百個城の手麦館のそばにおるぞغبي السلام عليكم ابي هذا بس ابي اصيد ذا تعال وين راح يس كلكم اخيرا وصلنا افتح يا الله قاعد يقتلون الكل يخرب بيت ابوهم おぉかかってこい現れたかシャバ己の首で恩賞をいただくーわが名は堺仁。 の島を荒らす遺敵に天誅を与える者己の地で畑を潤わせ يخرب بيتك ما عندي دم 黙れ手向け俺が得るのは六門戦だ知れ事調子に乗るなよ يخرب بيته والله مره قوي ذا すぐに対馬を去れば情けをかけてやる槍川を焼き尽かす大勢を切り刻んだと誇っておったなそれもここまでだ You'll die here. رجعت جوست لعن عليك يا الشبح 何かの周囲を一人として猛虎を生きて返すな一人も逃すな يعني مرة بطل الحركة You're not flee <laughs> والله جت على اذنه I am the ghost. بدل الحلقه مره بطل يعني القتال مره بطل تاكا نيسان 町は守った次は志村殿に加勢し対馬を守ろう 誰が猛虎を退けたあらあの兵器に立ち向かったのはあら槍川を守ったのは誰だ俺たちだあんたたち黙って猛虎の好きにさせる機会たとえ侍でなくとも احنا نحاول آه، ناخذ آه، شو اسمه نصير اخويا او قماصه شوتو نعم إنه أنا الشبح شيرانا شبح ياريكاوا كان معكم محمد طاحت اليد قرأت اوكي تم فصل الافعى يو الله 木村お前の友が我が名将を打ち寄った兵はあやつを不死身だと言い始めておるあんまらはしもら正してこい陣の首を取った褒美なんてああロン大事な菅笠衆のことはもう良いのか陣は対馬一腕が立つ俺の仲間では殺せん敵を滅ぼす手はいくらでもあろうなあ頭を使え بديل؟ كيف لم نضطر إلى قتله؟ أنا هذا البقره ليش خانني؟ طبعا اليابان أول كثير خيانات خيانة خيانة في خيانة في خيانة فلا إذا هو اللي إذا قاتلوا تخفي قتال أي يعني ضرر これで槍川も加わるだがお城の城を取り戻すにはまだ足りぬ